Міністерства закордонних справ Російської Федерації про необхідність арешту Ліхолета Баті. Тому якщо арешт відбудеться, то це повністю замовлення Москви. Є офіційна заява МВС. МЗС е, Радських. да. Они при чем? И вот теперь можно наблюдать за заявлениями разных людей и четко смотреть, в интересах какой страны они делаются. Мы не знаем, обманывают нас сейчас или нет. Мы ждем совсем немного, и после этого будем принимать решения. Сейчас происходили, ну, Егор, наверное, рассказывал, переговоры с э, судами, они на словах ищут. Я сейчас был на 112-м, там, конечно, расклад интересный. Сейчас там Надежда Савченко будет выступать. В общем, как бы ни развивались дальше события, давайте оставаться локоть к локтю, плечо к плечу друг к другу. Я думаю, что в любом случае люди победят. Мы хотим оставаться в рамках ситуации. Мы понимаем, что это негодяи и шулера. Но, блин, эти негодяи, к сожалению, занимают высшие государственные посты. И любое выковыривание сейчас обойдется, сами понимаете, чем. А с другой стороны, непонятно уже простаивание в этой ситуации тоже обойдется, сами знаете, чем. Это тяжелый выбор, это не просто бирюльки катать. Но мы с вами люди ответственные, мы и Майдан прошли, многие прошли войну. Сложная ситуация. Давайте сохранять выдержку, помогать друг другу и проявим терпение немного. Дякуємо, бачите, це мегафон революційний часів Майдану, четверта сотня, відбили утітужа. Наша команда єдина залишилась на Майдані, обрали духовну гетьмана Майдану Шевченка, а духовну програму Кобзар. Щовечора читаємо книгу Кобзар. Сьогодні вже 706 вечір читаємо підстави незалежності за Україну, духовна молитва. Е, хотіли започатати підтримку нашого товариша, захисника України Віталія Лихоліта, поезію Валентина Валентина Лихоліта, поезію Тараса Шевченка. за саму халяву, та й піду шукати правди, і тієї слави, ой, піду я не лугами і не берегами, а піду я не шляхами, а понад шляхами, та спитаю житовина багатого пана у шляхтичем поганого поганім жупані. І ученця, як трапиться, нехай не гуляє, а святе письмо читає. означає, що брат брата не різали та не окрадали, та в москалів Довиченка щоб не отдавали.